السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا لكم بموقع جديد موقع سردين والموقع ده اللي بعتبره من افضل المواقع اللي ممكن تشتغل عليها او تستثمر عليها لان الموقع بياخد فترة كبيرة جدا شغال يعني مش اي مش زي اي موقع استثمار ممكن ياخد اسبوع ولا شهر ويكفل لا ده بياخد مدة كبيرة جدا يعني ممكن تستثمر عليه وانت مطمن شويه عن باقي المواقع يلا بينا نعمل تسجيل في الموقع عشان خاطر نشوف ايه مميزات الموقع وازاي هنشتغل على الموقع دي صفحه التسجيل على الموقع اول حاجه تدخل اسم التسجيل بتاعك وبعد كده البريد الالكتروني وبعد كده كلمه المرور وتدخل الرقم او رقم الكبش اللي مديهولك بعد كده تضغط على انشئ حساب هروح نسجل على الموقع نرجع لحضراتكم مره ثانيه بعد ما تسجل على الموقع بيوجهك مباشره لصفحه تسجيل الدخول بتكتب اسم اسم التسجيل او البريد الالكتروني وكلمه المرور بعد كده تكتب الرقم اللي هو مديهولنا ده كده بعد كده نضغط على تسجيل الدخول بيفتح معانا الموقع زي ما انتم شايفين كده بكل سهوله ويسر طبعا انا مش اول مره اسجل على الموقع انا كنت شغال على الموقع قبل كده وعامل ايداع ب 20 روبل لو انتم شايفين انا عندي 2 ميجا هرتز طبعا هو بيديك الواحد ميجا هرتز او سرعه للتعدين ب 10 روبل يعني الواحد ميجا هرتز ب 10 روبل انا عندي 2 و10 سنت يعني تقريبا كده انا عامل ايداع ب 20 روبل عشان خاطر اشتري سرعه اكتر على الموقع ودي الصفحه الرئيسيه بتاعت الموقع لو هنا بصينا هتلاقي عندنا التصفح وعندنا هنا اللعبه وفوق حتى والانسحابات والشركاء والمعاملات والاعدادات طبعا الموقع فيه تصفح لو انت عايز تشتغل بطريقه مجانيه او تكسب من الموقع بطريقه مجانيه ممكن تشتغل على التصفح هنضغط على التصفح كده وبعد كده بديك اعلانات الاعلانات دي ممكن تشهدها وتاخد على كل اعلان 2 سنت من عمله الروبل هنضغط كده على اول اعلان مثلا بيفتح معنا الاعلان وننتظر بقى العداد اول ما بيخلص وبعد كده بناخد ارباحنا على طول من الموقع فمجرد ما بيخلص العداد بيدينا كده صوره بنختار مثلا زي صوره المركب بنختار هنا المركب بين الصور بعد كده كده اخذت رصيدي من الاعلانات كده شهدت اول اعلان بنجاح كده اخذت الارباح بتاعت الاعلانات كده هنضغط على قائمه الطعام او الرجوع الى القائمه الرئيسيه هنلاقي هنا عندنا تاني حاجه اللعبه اللعبه زي ما انتم شايفين انا كده شغال معايا التعدين زي ما قلنا احنا انا مشتري طبعا سرعه آه، ب 20 روبل عملت ايداع في الموقع ب 20 روبل ولحد دلوقتي يعني انا سحبت طبعا مبلغ من آه، من العمله من التعدين بتاعي هنا لو عايز تعمل طبعا ايداع وتشتغل على السرعه بتضغط على زياده السرعه بعد كده ضار المبلغ اللي عايز تشتري بيه او السرعه اللي عايز تشتري بيها فانا مثلا كنت مشتري زي ما قلنا سرعه 2 اهو كده 2 اهو المبلغ بيديك المبلغ 20 روبل لو انت عايز تشتري تشتري سرعه 2 ميجا هرتز بتدفع 20 روبل بعد كده بتختار الدفع فهو انا بيقول لك اموال غير كافيه آه، فهو طبعا هنا عايزك تعمل ايه بقى تروح الاول تبدا قبل ما تدوس تضغط على زياده السرعه بتروح الاول على قائمه الطعام او ترجع تاني فهنا طبعا بتختار فوق حتى الاول اسف انا اخطات في في الايداع فهنا بتختار فوق حتى بعد كده بتنزل تختار محفظه بير او تختار طبعا المحفظه اللي عايز آه، تشحن بيها فهتضغط على مثلا هضغط على بير كده اكثر بيديك هنا الرقم بتاخد الرقم ده كده وتروح على محفظه البيير تحول الايداع وبعد كده بعد كده تجيب رقم معرف العمليه وتاخده نسخ وبعد كده تحط معرف الدفع هنا او معرف العمليه اللي انت حولت بيها بعد كده تضغط على التحقق بيروح رصيدك طبعا مباشره بيجي على الايداع اللي انت عامله لكن انا عامل ايداع في الموقع وبسحب كويس جدا من الموقع فانا مش هعمل ايداع تاني فانا دلوقتي ايه الرصيد عندي اهو زي ما قلنا آه ساحب طبعا يعني مبلغ من من الموقع هضغط كده على جمع الدخل وطبعا مش هكمل هو الحد الادنى للدفع بيكون واحد روبل بس لو ضغطت كده على استنتاج هنا هنلاقي مثلا انا رصيدي 11 سنت فقط دلوقتي انا لسه ساحب من الموقع وهو لو نزلنا تحت خالص اجمالي المدفوع انا ساحب 5 روبل آه، من الموقع فانا كنت عامل ايداع ب 20 روبل فانا دلوقتي سحبت منهم 5 روبل ولسه الموقع شغال كويس جدا يعني لسه مسجل قريب جدا في الموقع الموقع شغال يعني كويس جدا معايا وبسحب منه بكل سهوله والله الموقع يعني ما طلبش مني حد ادنى ولا اي حاجه لو عايز تشتغل بالطريقه المجانيه برضه الموقع هيسحب معاك يعني مش تقول لازم تعمل ايداع في الموقع عشان خاطر تقدر تشتغل على الموقع لا ممكن تشتغل بالطريقه المجانيه فمجرد ما بتكمل واحد روبل بتسحبهم بكل سهوله مش بيطلب منك ان انت تعمل ايداع ولا اي حاجه لا تصفح وكمل واحد روبل بتسحب بارباحك عادي جدا من غير اي ايداعات على الموقع تمام انما اللي عايز ارباح اكتر آه، بتعمل طبعا ايداع في الموقع عشان خاطر سرعه التعدين تزيد وتسحب ارباح اكتر من الموقع موقع سهل جدا بسيط جدا ممكن تشتغل عليه تكسب عليه تكسب منه كويس جدا وكان موقعنا ده النهارده موقع سردين يا رب يعيب حضراتكم يا ريت ما تنسوش تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا زر الجرس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته